ابراهيم ارحمنا تبقى امي الام من الام تعال اه. خبيت واحد انت كني ابن القندره آه، احب احكي لكم عن نفسي انا انسان كلش مكافح مال حشرات مو شقيت قلبي اه والله تحترمني كل يا دوخني علومي لك اخويا من بعيد عم ضرب علينا شنو ضحك علينا انت؟ قوم بيلك بس طلعت منين انت مش علي ضل واحد بس بالله انت كفو يعني انت ذيب ما هذا بحق الجحيم يا بس قلت تحبون تنامون على بطنكم والله كان وهاي احلى بوسه حبيبتي بس بوسه وش الجيم الخراب يلا نعم يوي كم طلعت يمين يسار يمين يسار ولك بطل من هاي السوالف الخايسه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام السلام عليكم والله العظيم ليش ابلع ملعقفر لا لا لا لا, ايه ملعقفر سمنا كفكم ورعنا اضلوعكم بهاي الصخرية اكو مطي اكل لي ايش طب مين عمل عليك الكعبة طيب ما تاكل خري طلقني يا ياسين ايه طيب ما طيب، يطقس طبقه ضل معي غيره تقوم لك قوم اطلع برا لا شبعك كتيبه طبعا طبعا اطلعوا يا ملايين في واحد طف هو هو هو هذا تيم يا الله Watch out! Watch out! देखना هلا بيك هلا هلا بابن صبيحة هاي اسمع فين واحنا بعدنا بنفس المكان واقفين يمكن تقوم بي طب سكر في المداخل خرج دوخني يمينة يمينة شمالك وفراش كل خير دوخني هي زي ما هو تعرف ايمان علي حرام انا الزبرندري أرسلني إليكم حمزة ارجع من حيث أتيت خاي ما تاكل خري خاي اسمع فين في أرض اللي فوق في واحد فوق يموت على طول ايه لوس لا بيجينا الكلب فيصل في مبطح حول العرض شايفه زي ما قدامك صاروخ يطلع طيب، يوقف والله ايه بطلع الفيديو اروح لك اطلع اطلع رجع رجع رجع وقف وقف وراي المسلم إن لم تضع لايك فأعرف أن الشيطان منعك انت هلو انت قولي ايش لوني انت ليش ما تيجي على تليفوني انت حلو انت كل اشلاني انت ليش ما تيجي على تليفوني انا زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع